¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que si llevo el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el luna de los pobres siempre abierta. tranquilo.